La herramienta de definiciones nos permite buscar definiciones o sinónimos de términos. Marcamos la palabra, vamos a herramientas, definir, vemos que ha tomado esa palabra, en este caso vemos que nos da la respuesta en inglés, es lógico porque el diccionario estaba puesto en inglés. Lo cambiamos a español y tenemos la definición y una lista de sinónimos, los cuales podemos cambiar para ir viendo significado. Si, por ejemplo, quisiéramos buscar el concepto aurora boreal, vamos a definir y en este caso encontramos que aparece como fenómeno atmosférico y nos da la definición del, eh, del, concepto que estábamos buscando. Esta herramienta está disponible también en los documentos de